TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó. ẹ a mọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ò káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé níbi tẹ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ ti ń wò wá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ ọmọ Yorùbá àtàtà gbogbo yín pátápátá la kí o àtẹ̀yin tẹ́ ẹ ń sọ ọmọ Yorùbá gan tẹ́ ẹ ń wo ìkànnì yìí gbogbo wa pátápátá gbogbo wa la kí ẹ wo ó tún ti ń rúgbó bọ̀ àló tí ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ ẹ rí wípé irú àkókò ìyá yìí fi bẹ́ẹ̀ jáde ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ èyí tẹ́ ẹ bá wo ohun tá a fi ṣe àkòrí ètò yìí ìyẹn tọ́píìkì yẹn àwọn àjọ òṣìṣẹ́ ìyẹn labour congress wọ́n ti shut down gbogbo orílẹ̀‐èdè nàìjíríà báyìí bẹ́ẹ̀ ni torí kò sí ìpínlẹ̀ tẹ́ ẹ dé tí wọ́n ti ṣe kíni tí nǹkan kan ò ti máa lọ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí kí dẹ̀ ló ń lọ lọ́wọ́ ìfẹ̀hónúhàn ni ìfẹ̀hónúhàn tó lágbára òun ló ń lọ káàkiri tẹ bá dé ìpínlẹ̀ Èkó kẹ wá wo àwọn èèyàn bó ṣe péjọ bìbà kò wá ṣe pé àwọn èèyàn àwọn èèyàn àwọn èèyàn ńláńlá gan darapọ̀ ibi tẹ́ ti rí bàbá Fẹ́mi Fálànà àtàwọn èèyàn ńláńlá ńláńlá míì láwùjọ kí wá ló fa protest kí ló fa ìfẹ̀hónúhàn ṣe mọ̀ wípé lára àwọn nǹkan tá à ń sọ tá à ń pariwo látijọ́ yìí ni pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga wọ́n ti wà ní strike báyìí ó ti lé lóṣù méje ìjọba àpapọ̀ ò rí wọn ohun tá a rí tán ń ṣe ni wípé wọ́n ń ṣe pátì wọ́n ń ṣe primary káàkiri eléyìí gan ló wá bí àwọn àjọ òṣìṣẹ́ ló bí wọn nú wípé ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dá gbogbo yín lẹ láwọn ọmọ yín sílùú òkèèrè ojoojúmọ́ là ń gbọ́ bílíọ̀n tírílíọ̀n tẹ̀ ń ná ó ṣe wá jẹ́ táwọn ọmọ ti wá lẹ́ẹ̀wá rírò òun ló fa ìhónú o tẹ bá délùú èkó ìfẹ̀hónú hàn ń lọ jáǹtì rẹrẹ ṣe rí ẹ̀yin èèyàn wa tẹ bá wá wo ìfònúhàn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ rí wípé ó káàkiri o kẹ́dé ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gbogbo everywhere ni kẹdé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kẹdé ìpínlẹ̀ Ondo ìpínlẹ̀ Èkìtì Kwara pàápàá jùlọ gbogbo àwọn ilẹ̀ Yorùbá ń bì ìfẹ̀hónú yẹn ìfi ẹ̀hónú hàn yẹn ó rinlẹ̀ dáadáa àwọn èèyàn tú jáde àtẹni tó jó sìsẹ́ àtẹni tí ò jó sìsẹ́ gbogbo wọn ló tú jáde ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mo wá ń sọ yìí kò ń ṣe pò nìkan ni máa fi hàn yín àwọn fọ́nrán kan wà tá a fi hàn yín tẹ́yìn náà fi hàn wípé bó ṣe ń lọ lọ́wọ́ ibi tó ń dé dúró báyìí iyì àwọn èèyàn ti ń sí Mm, ẹ lè mọ̀ wò wípé àwọn òṣìṣẹ́ ni o torí àwọn student náà ṣe jáde o n tó so mọ́ ìfẹ̀hónúhàn yìí ó pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé nǹkan kan náà máa forí ẹ̀ sọ nǹkan kan náà máa forí ẹ̀ sọ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi fọ́nrán kan hàn yín ibi tẹ́ ti rí àwọn bàbá Fálànà tí gbogbo wọn ti péjọ tó ti ń sọ̀rọ̀ bàbá Fálànà kàn tiẹ̀ tú àwọn nǹkan kan ẹ wá gbọ́ àwọn tírílíọ̀n tírílíọ̀n tán ń ná sápò ara wọn táràlú sì ń jìyà ẹ bá ń fi ti bàbá Fálànà yẹn ẹ bá ń fi sí ẹ̀yin èèyàn. Comrades and friends, we are gathered here today to this center the previous programs of the Buhari administration. And our chair has just explained to us the living standards of our people are getting worse by the day. We did not vote for a regime to cause hardship for Nigerians. And that is what is going on. As we are gathered here today, terrorism has taken over our country. Hardship has taken over our country. Depression has taken over our country. Recession has taken over our country. But, but President Buhari is just cutting all over the world. He has already told Nigerians that he's tired. Yes, and he's anxious to go home. We are therefore saying today that Buhari must go. What are we saying? What are we saying? Buhari must go. What are we saying? Buhari must go. For the lecturers in our tertiary institutions and other workers. We are fully with you. The People's Alternative Political Movement, the Alliance of Surviving the um, COVID 19 and beyond, we are fully with you. LASCO is fully with you. I want to commend the, all the athletes of the Nigerian Labour Conference. For this wonderful outing. And as I comment has say. This is a warning protest. Oh, yes, oh, oh, yes, oh. This is a warning protest. It's a warning. Yeah, by the time Nigerians are going to come up fully, as I come in and say, end protest will be a mere child's play. Because we are tired, we are frustrated, we are disenchanted, we are embarrassed as a people. And I join our government in saying that enough is let them deceive you yes. by saying there is no money in our country. Yes. It's a lie. It's a lie. Please, please notice. This year's budget, the regime claimed that it was going to spend 443 billion naira on the so-called oil subsidy. Later, the regime went to the National Assembly and claimed that it is going to be 4 trillion naira. The latest now is that the regime is saying it is going to be 6.5 trillion. Yes, there is no money for education, but there is money to pay smugglers who they claim are smuggling fuel out of Nigeria. What we consume daily, all of us must know this. According to DPR, is 32.8 million liters. The NNPC claimed that it's 400 million liters. We then asked them, how did you get 100 million liters?" They said about 50 million liters are smuggled out of Nigerian daily. This is impossible. Because you need about 2,000 tankers to take out 60 million liters at 33,000 uh, uh, uh, liters per tanker, which is not possible. We are therefore saying We reject the dubious economic programs of this regime. We reject the neoliberal policies of this regime that has continued to promote poverty in the midst of plenty. I therefore urge our comrades while thanking the Nigerian Labour Congress we are in solidarity with you. Nigerian people are in solidarity with you. Great Nigerian people. Please, let us give back. You want to go something. Òun náà lẹ ti bọ́ láti ẹnu agbẹjọ́rò Fẹ́mi Fálànà. Ẹ̀yin èèyàn wa, ṣé ẹ ti rí bó ṣe ń lọ báyìí? Ẹ rí i pé àwọn èèyàn jáde lọ́pọ̀ èrò gidi ni torí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní location four one nine wọ́n ní kò ṣe kínni wọ́n ní kò táwọn lọ́rùn ìjọba ṣe kí ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo kò sówó kò sówó wọ́n dẹ̀ ń kó bílíọ̀n bílíọ̀n bílíọ̀n bílíọ̀n ebi ń paráàlú ìyà ń jẹ gbogbo ènìyàn ṣùgbọ́n ìjọba ò ṣe kí ni wọ́n ríro ojoojúmọ́ náà ń fowó kówó epo ṣé ẹ wá rí protest tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí <laughs> ẹ̀yin lè mọ rò ó wípé àwọn òṣìṣẹ́ ni àwọn òṣìṣẹ́ ni ẹ wò ó is more than ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ó ju tòṣìṣẹ́ lọ torí protest tẹ́ ń wò tó ń lọ lọ́wọ́ yìí kò ń ṣèlú kan o kò ń ṣe state kan o gbogbo orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣe wá ráwọn ibi tó ti wá dúnlẹ̀ jù làwọn ilẹ̀ yorùbá kí wá ló fà á táwọn èèyàn fi jáde kí ló fà á tẹ́ fi rò páwọn èèyàn tú yáyá jáde nǹkan <laughs> lérò pé kò ní í ṣẹlẹ̀ ó padà máa ṣẹlẹ̀ ó padà máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kí yorùbá nation ó tó dé ẹ mọ̀ pé kírìn àjò yẹn kó tó dé góńgó orí àwọn nǹkan kan tí ó kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ rí èyí tí ó kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ rí torí tẹ bá ti rí gbogbo àwọn aráàlú tó ti ń jáde tán tó ti ń bínú tán wọ́n dẹ̀ sì ń sọ pé léyìí wọ́nì ni o èní nìkan kọ́ o ó tún ń bọ̀ lọ́la o torí ẹ̀ àwọn fọ́nrán pọ̀ tá a fi hàn yín ṣùgbọ́n a lè a fẹ́ gbà wá lákòókò gbogbo ẹ̀kọ́ la lè fi hàn wá tán lẹ́ẹ̀kan náà ṣùgbọ́n bí àwọn protest yẹn bó bá ṣe ń lọ káàkiri àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan àmọ́ jáde àmọ́ fi hàn yín máa tún fídíò tí fọ́nrán tá à ń wò lọ́wọ́ yìí oríṣiríṣi àwọn èèyàn ńláńlá ló sì sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n fẹ̀hónú hàn táwọn èèyàn sọ tinú wọn tẹ́ fi mọ̀ wípé ibi tá a dé dúró àwọn èèyàn ò ṣẹrú mọ́ àwọn èèyàn láwọn ò tẹ̀lé olóṣèlú mọ́ wípé gbogbo wọn ọkàn nǹkan irú kan ni wọn kò sí saviour nínú gbogbo wọn the only saviour tó kù the only saviour tá a ní ni pé kí gbogbo akájẹ kíni kó ní kálukú gboko ìyá ẹ̀ lọ kí Yorùbá ó bójú tọ́rọ̀ ara wọn káwọn Ìgbò ó bójú tọ́rọ̀ ara wọn ṣùgbọ́n èyí tó kàn wá jù ni wípé àwa Yorùbá àti ṣetán láti ṣe kíni láti bójú tọ́rọ̀ ara wa tó bá ń gbé tó bá ń fi díẹ̀ sí káwọn èèyàn wa kan tún wo báwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ tìbínú tìbínú tìkanra tìkanra wọ́n ti fi ẹ̀dùn mú ọkọ̀ wọn àti ti àjọ nmc western zone the western hello hello hello hello Let me thank all of you for being here today. Let me, particularly on behalf of our union, I appreciate the NSC for providing this platform. This is not just a protest. This is an, histo- uh, uh this is an historical movement. Uh, our government and proudly the council of ASU, a comrade of mercy of no means of many struggles of the FF as a Thank you for coming the senior advocate of the matter. What we are doing today is to historical. And we are here today is equally significant. We are at a junction we call Awolowo junction. Awolowo, we know him for what? we know him Our nation in the last few years àwọn èèyàn wa àníyí àwọn èèyàn ti sí ẹ lọ wo ibi tí wọ́n lọ lò tí wọ́n ti ń ṣe protest yìí <laughs> Awólọ́wọ̀ junction ẹ gbọ́ bàbá tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn ó ní táwọn mọ Awólọ́wọ̀ sí ni ìjọba rere ìjọba àlàáfíà ìjọba tó ń wá ìrọ̀rùn ìgbádùn fáwọn aráàlú ṣùgbọ́n ṣe wá jẹ́ pé ìjọba Muhammadu Buhari ìjọba ànira ló jẹ́ fún pàápàá jùlọ ló jẹ́ fáwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀yẹn gbogbo ẹ̀ bó ṣe rí eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ àwọn ọmọ ti wà nílé ìyẹn àwọn student for many months tíjọba ò rí nǹkan kan ṣe sí ṣe wá rí pé àwọn èèyàn ti ń ṣe kí ni wọ́n ti wake up àlójú àwọn èèyàn ti là lábẹ́ olóṣèlú àwọn èèyàn láwọn ò ṣẹ̀rú mọ́ wọn ò ṣẹ̀rú mọ́ ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn mo fẹ́ kí kẹ́kẹ́ yẹn kẹ́ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá tí bàbá yẹn sọ ó yá ẹ ẹ máa wò ó have been endeavored, have been endangered by a, a, a group of buccaneers, a group of predators, a group of lawless people, a group of visionless, masculine, massless, obsessionless that parade themselves as rulers. They are ruthless. Nigeria, like we have been told, we are rich, we are buoyant. Want any education for all our people. Yes. It's only the greed of our oppressors in government that we cannot fund. we are here today because we have a government that has shown a unchallenged attitude. Exactly. Insensitiveness to the plight of Nigerian workers. This nation is endangered. The people here are endangered. Yes. We are having an oasis of where? Yes. In the desert of what? What is happening in this country? What is happening in, the, in, the, in, in our universities? It's symptomatic for the greater crisis in our country. Ah, and Nigeria must reclaim the country. Our demands are simple. Two times this government, having failed in 2012, the, the, the agreement was supposed to be uh, to be renegotiated for all the union every three years. It, we are talking about a 2009 agreement. It would have been negotiated first in 2012. We have been struggling, we have been fighting until 2017. When the, we have the professor, uh, you pay, you pay. the, the, uh, the agreement was renegotiated. But like the uh, they used to say, we renegotiated the agreement. Olule. Olule. Yes. After nine months, they didn't do anything. We are back again. They have the payment from the Oh, this is women have been shattered. They negotiated. The only thing that can happen to this government is we must ensure that this government loses. We must ensure that our people are on top. Our demand for the people. Our demand are simple. Implement all agreements with all the university unions. Eight immunions, obnoxious and of exploitative RPPIS. And again, stop proliferation university. Stop making university concepts a project. And don't establish university you cannot run. Education is our right. Yes. Education is our heritage. Yes. We cannot continue to allow Nigeria to have pathological hatred for knowledge to dominate us. We are in a knowledge society. Yes. Nigeria will move. Yes. Nigeria will move. We don't want people to take advantage. Yes. We are in a global knowledge society. Yes. Victory, victory is strong for the people. Yes. to commend the NSC uh, for this step, but more importantly, to commend the Nigerian working people for their presence at this kickoff on education. Greatest Nigerian people! Yay! Nigerian people! Yay! The struggle for adequate funding of public education It's a struggle since 1978. Greater Nigeria Nigeria is not broke. Don't let be deceived. The policy they are implementing, the policy of IMF, the policy of World Bank, the policy of debt servicing, is a policy in Yoruba language They know it as policy of APA. Arúgbó Abókìlẹ́tà. The money of Nigeria. The money of Nigeria is in foreign account, private foreign account of those individuals. And that is why the question of education, it is a right we must get. And education should be funded publicly at all levels. We should not be deceived, And let me give you the simplest example of when Nigeria must uh, reject deception. Two presidential primaries held in this country in the last six weeks. And what was the currency that was spent here? Dollar. Where, where did the money come from? The demand on ASU, the demand on revamping university system, since 2009 agreement supposed to be 1.3 trillion. Only the Jonathan government made the first price of 200 billion. This government for the past several years has not committed even 100 billion to that. So what is at stake is that don't let them bamboozle you. The country is not broke. The money of the country is in the private account of those who have looted the resources of this country. The loan, let me tell you what they call that loan. is a loan based on compound interest. And only Yorùbá máa ń pè ní gbèsè And the earlier we reject government of neoliberalism, government of IMF, government of World Bank, that is what the better for us. That is what Asu has always fought for. That is what the Nigerian students under the various national association of Nigerian students now has always fought for. That is what we are fighting for. And that's what we we'll continue to fight for. Today, please, comrades, if it were ENSAR, they will support ENSAR because you are talking about police brutality. But the fundamental scope of our system or the future of Nigeria is this. And education must be funded with our resources. The president is pretending. He's a pretender. He's a number one corrupt person. The president presided over a convention of the APC where money that was being spent and in dollars. Let me ask you, anybody go to bank today? You will get to bank. They will say, if you make any withdrawal on individual account, That is more than five million. They should report. If it's company account, it don't want to see me. Where did they get all those money? So it is important we understand it. Amanda, Amanda, Amanda, oya oya kawa ma lọ. Ìsòwétò, Ìsòwétò, please let me go for my salon. Kanu chairman, where is Kanu chairman? Kanu chairman, please. Ẹ eh, náà lẹ ń gbọ́ yẹn. Eh, olórí àwọn ẹgbẹ́ tó kú náà lọ sí sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ eh, tí ẹ bá ẹ̀rí pé àpéjọwọ̀ fún Fálànà wà láwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n fi ẹ̀dùn nínú wọn ẹ bó bá ṣe ń lọ náà ni àwọn àgbẹ̀ wa lójú ọ̀rọ̀ yín àti ìgbọ̀nyìn àṣìwà ní ibi ìwọ́de nlc wọ́n ẹ̀yìn aláwọ̀ ti àti ẹgbẹ́ bíi we will talk when we get to the government. Let eh, us continue to Please, all our leaders in Ghana, but we think, please, please, please, please, marry somebody ààrẹ àwọn àjọ nlc lèkó ló ń bá àwọn oníròyìn sọ ìlú ìkẹjà náà ni a wà níbi tí àwọn nlc ti ń ṣe ìwọ́de ní àtìlẹyìn fún àtìlẹyìn àwọn olùkọ́ fásitì ti nàìjíríà. all the tertiary institutions of education in nigeria most especially asu sanu nasu and nat. And we are also using this forum to impress it on Nigerian government and to ask every Nigerian, either Christian, Muslim, irrespective of our religion, irrespective of our affiliation and our political differences, to impress it on this government to get our children back to school. This government promised us heaven and earth. And we supported them to get into the office. And this present government, in the past, they always join us to do this same kind of uh, peaceful protest against the previous administration. Yeah. In particular, the president of Nigeria, Buhari, yes, is always leading Protest against the pattern. Yes. Oh. And he promised us that when he gets into the office, the issue of backwardness in the educational sector will be a thing of the past. But what do we see today? This is deterioration. And this administration has taken us backwards for about 20 years before we can change what we have lost in fact, today we come out for the educational sector. All other sectors in Nigeria they are taking a downward turn. Every day we see the free fall of our currency. And we see the way and manner in which Nigerians are suffering. Ordinary Nigerians, poor masses, Nigerians. We are suffering. The suffering is too much. It's becoming unbearable. the workers in the tertiary education educational sector their welfare is nothing to write home about they are so suffering our universities and our tertiary institutions we cannot be proud of them we cannot be proud of any institution of our learning because of the standard. Yeah. And every time when you see the ratings of university in Africa, you continue to see the rating of our university dropping. These our leaders, the ladder they used to climb, they have removed this nation. When they were young, and they attended the university, during their time, government gives them free meals. They said that the witnesses are still alive. Two people to a whole our youth are becoming disenfranchised by this government. And anyone, This government has turned our youth, so some of criminal elements in our society. They have not learned anything from developed nations where they steal our money to bank our statement is simple. This is not a warning protest rally. If the government fails to conclude all the negotiation and agreement with all the workers in our tertiary institution within the frame of two weeks, that they have promised that they will conclude it. Then, Enter should be a All over and across the country. And they were also witness the annoyance, the anger, the frustration of ordinary Nigerians. This government has put so many Nigerians into depression. This government has put so many Nigerians into a position where they are committed suicide. We say enough is. We can no longer bear this hardship again. When Buhari took over seven years ago, Naira to dollar was equivalent of one 168 naira. Today, dollar is hundred and 680 naira. When they took over, seven years ago, pound selling was two hundred and sixty. so, uh, pounds. Today, is hundred naira. When they took over, Bag of rice was for uh, seven thousand. For today, bag of is thirty-eight thousand naira. They told us that they want to rewrite the history of Nigeria But history will never judge them right. Our senior years of God, they will hear the history of when Buhari was on uh, the throne and the president. contar gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kọ́ngbẹ́kọ́ngbẹ́ tó ń jáde lẹ́nu àwọn ìyá yìí àti lẹ́nu àwọn bàbá bàbá yìí. wọ́n nígbà tíjọba Buhari dé ní nǹkan bí ọdún bíi méje sẹ́yìn èló ni dọ́là jẹ́ one hundred and sixty eight naira ṣùgbọ́n nílẹ̀ tòní tó mọ̀ yìí ó ti di <laughs> seven hundred six hundred and eighty seven hundred bó ṣe jẹ́ nìyẹn ìgbà tán dé wọ́n promise heaven, heaven on earth wípé ẹ mọ̀ wọ́rì one dollar will be one naira a litre of petrol kódà á fẹ́ mọ fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n ẹ wo ibi tí wọ́n bá wa dé wọ́n bá wa dé lónìí ṣó tún wá yẹ pé níbi tá a dé yìí kó lóṣèlú kan máa kígbe kán tún wá máa fún wa nírọ́ ká tún wá gbà wọ́n gbọ́ ṣùgbọ́n ó dùn mí pé àwọn èèyàn kan they were so gullible wọ́n gullible débi wípé tán bá ti fún wọn five thousand báyìí wọ́n tún ti gbàgbé ibi tá a dé dúró báyìí a gbọ́dọ̀ gbàgbé mọ́ iye wa gbọ́dọ̀ sí kí wá ní solution ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wà lórí show wa tẹ́ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni solution mo fẹ́ kẹ́ mọ́ bá ń kọ́ ọbẹ̀ èèyàn kankan tẹ̀ sọ ní it will be easy and quick if people can accept that there is no more Nigeria bẹ́ẹ̀ ni ibi tá a kàn ti ẹ̀ bá dé yìí só wà mọ́ ni níbi tó ti jẹ́ pé àwọn mọ́là àwọn fúlàní nìkan náà kóra wọn sípò àṣẹ ẹ lè ráwọn ẹ̀yà míì ń bẹ̀ what are we now talking about ẹ rí i pé àwọn èèyàn ń ṣe kí ni wọ́n ń para inú ń bí àwọn èèyàn gidi torí pé wọ́n ti bastardize everything gbogbo ẹ ti dàrú gbogbo ẹ ò lójútùú mọ́ gbogbo ẹ ti dàrú gbogbo ẹ ò lójútùú mọ́ ṣùgbọ́n ṣe eré lèyí mo kàn ṣe mú wá ní fàárà fún wa ni à ń bọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn rìpọ́ọ̀tù bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ láwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan bí àwọn protest yẹn ṣe ń lọ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ àmọ́ mú wá fún yín a ní jẹ́ kójú yín ó fọ́ sí bẹ́ẹ̀ la sì ní jẹ́ kí ti yín ó di ẹ̀yẹ́ sáà ti ẹ ti kàn ẹ dúró sórí ìkànnì Araba TV mo fi dá yín lójú mo dẹ̀ ṣèlérí pé a ní já yín tàn mọ́ ṣùgbọ́n tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá <laughs> àìgbọ́dọ̀ má ṣe ni bẹ́ẹ̀ ni tá a bá ti lórí ọ̀fẹ́ tẹ́ bá rí ń sìn ẹ rí i pé orí ọ̀fẹ́ yẹn ti wà torí pé gbogbo àwọn èèyàn yìí wọ́n ti sí inú ń bí àwọn èèyàn ẹ̀yẹ wo àwọn labour náà pé protest gbogbo èèyàn ló jáde torí ìlú òṣèkíni ìlú ò fararọ báwọn fúlàní ṣe ń jiyàn gbiná ń pààyàn lánàá lánàá òde yìí ntí ìbáwò kò jẹ́ ṣe é gbọ́ mi president, eh, president gaadi àwọn esin òkọkù ìwọ́n kọlù ńgbà tán bá lè kọlù àwọn ìyẹn ta wá lèmi àtẹ̀yìn ṣe rí i pé bí dáa dé dúró báyìí agbọ́dọ̀ ṣe kíni iye gbogbo agbọ́dọ̀ ó gbọ́dọ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ olóṣèlú kankan ó tàn yín mọ́ àwọn pípù yìí kò sí nǹkan kan náà fẹ́ ọ́fà wa àwa ni ká ọ́fà ara wa ní brain ká ọ́fà ara wa ní brain ẹ wo èmi kàn ní kí n tún sáré já yín sí ni o ní bó ṣe ń lọ ẹ lórí bó ṣe ń lọ lórí ètò eléyìí ti jáde wá bó ṣe ń lọ ni bó bá tó ṣe ń lọ bó bá tó ṣe ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ àjẹmọ̀ gbọ́ ẹ ṣùgbọ́n for now ẹja fìmọ̀ síbì ẹ má gbàgbé ètò alago mẹ́fà lé òní yẹn ń bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ètò kan sì máa máa wáyé bìfọ́ kí mẹ́nì ètò tó wáyé láago mẹ́fà sí mẹ́fà àbọ̀ bíi six or six thirty là á bẹ̀rẹ̀ ẹ bá a share ètò yìí èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí ẹ bá a share kó dọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa káwọn èèyàn wa ó lè mọ̀ wípé àwọn èèyàn ti tají oríṣiríṣi kọ́ mo gbà oríṣiríṣi àwọn nǹkan information kan ló tẹ̀ mí lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ la máa tú ṣùgbọ́n for now ẹ já filẹ̀ báyìí ká ká sì fi ìkáfẹ́ e lé ìmọ̀ báyìí náà tó bá yá a sì tún máa padà pọ̀ a sì tún padà wá tá a bá ti rí àwọn information mi tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ mo kí yín o gbogbo ẹ̀yin ẹ̀yẹ wa tẹ̀ ń wò wá ẹ ṣeun ẹ ní ọjọ́ rere o òní á dùn á san gbogbo wa sí rere ẹ ṣeun tẹ̀ ń wò wá ó dàbọ̀ ó dìgbà kan náà. TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó.